Las discriminaciones y agresiones LGTB-fobas no son hechos aislados en Cataluña, a pesar de tener una ley de derechos de las personas LGTB. La LGTB-fobia sigue siendo un hecho preocupante y así lo ha denunciado el Observatorio contra la Homofobia. Según destaca el presidente del observatorio, Eugeni Rodríguez, el informe recientemente presentado del año 2014 recoge por primera vez las agresiones en todo el territorio de Cataluña y de todo el colectivo LGTBI. La primera consideración es que el territorio a nivel de, las cuatro provincias, porque lo un podido podido sí, y una homofobia que no se había detectado la importancia que tiene. Por ejemplo, Lleida, ponderar, ponderant les dades, és el segon lloc de Catalunya on hi ha més homofòbia i jo crec que això és una dada, sobretot, per als nostres polítics a tenir en compte. Després, bueno, destaca com cada any que les agressions als homes gais en tota la seva diversificació, ja siguin agressions físiques o verbals, és l'ítim més gran. El informe destaca también los ámbitos de impunidad, lo que favorece el crecimiento de actitudes discriminatorias, dado que ámbitos virtuales como las redes sociales permiten actuar desde la agresividad y la apología de la violencia homófoba sin que haya sanciones y persecución de la misma. La impunidad a internet es brutal, es muy y y no es pot Yo creo que eso es un tema que destaque y es un tema que habría de buscar las señas para solucionarlo. nos doncs, muchas personas y moltes miles de páginas a Facebook, a Twitter, pero no es poden demanar als IPs a Estats Unidos perquè no els donarien. La invisibilidad de las lesbianas es un elemento importante dado que las agresiones también quedan más ocultas. El colectivo de personas trans, así como las bisexuales e intersexuales, son colectivos que ven cómo aumentan las estadísticas de su discriminación la vulnerabilidad de las zonas de cruising, la negación de asilo político a una lesbiana o de las personas seropositivas son algunos aspectos destacados. Pero ¿quién agrede a las personas LGTB? ¿Y cómo podemos actuar? ¿Quién agrede? ¿Quién se agrede continuen sent els homes, per suposat, y mayoritariamente, pero también de una dada que yo creo que es preocupante porque fins ara las dones no eran actores que agredían, Ara hi ha un 10%, de dones que també agredeixen a les persones LGTBI. No? I, per acabar aquest primer valoració, el tema de l'assaltació. L'assaltació homofoba s'està donant impunement eh, mitjançant pancartes, mitjançant discursos de polítics, els púlpits de, de l'Església Catòlica, eh, mitjançant també internet, i jo crec que aquest és un tema molt preocupant, perquè el Còdic Penal ara creiem que l'1 de juliol ho canviaran, però també una qüestió, també tornaran les faltes, és a dir, a partir del 1 de juliol desapareixen les faltes del Codi Penal espanyol, és a dir, que aquí la llei contra l'homofòbia que han aprovat a Catalunya tindrà un valor impressionant, perquè a partir de l'1 de juliol el maricón de mierda, que és l'insult majoritari que es fa, deixarà d'estar en el Codi Penal, però sí que a Catalunya el tindrem codificat i penat amb la llei contra l'homofòbia. El informe del observatorio hace una serie de recomendaciones, entre las que hay como destacada la necesidad de desarrollar la ley de los derechos de las personas LGTB en Cataluña y cómo se aplicarán las sanciones y cuáles son los medios para la ciudadanía y poder denunciar. De hecho, en los últimos meses el colectivo ha denunciado diferentes situaciones y publicaciones. Un libro que asegura cómo curar la homosexualidad, la expulsión de dos lesbianas de una cafetería por besarse, o un libro de texto de eso que considera la homosexualidad como un riesgo para la salud. Y el despido de un gay positivo son algunos ejemplos recientes que muestran que la LGTB-fobia sigue viva y que se necesitan instrumentos para combatirla, tal y como recoge el informe en sus recomendaciones. tenemos una vacuna que en FED contra homofobia que té les seves contraindicacions, té les seves interaccions, però sobretot l'important quan tens una vacuna és que qualsevol la pugui comprar en qualsevol farmàcia de Catalunya. Això ara no ho tenim, perquè la vacuna no ens diuen que es pot comprar en qualsevol farmàcia i quan la compres sapigué una mica com funciona. No? Amb això aniríem al servei integral d'ajuda a la víctima. Aquest servei d'atenció integral tampoc el tenim, és a dir, hi ha persones que no les han dit bollera de merda un dia, sinó que viuen en una situació de victimització constant en el seu poble, amb el seu barri o amb la feina, i que no necessiten denunciar, sinó que eh, el que necessiten és poder parlar de la seva situació i que els donin les eines per poder viure doncs, el seu lesbianisme en unes condicions doncs, de normalitat. Això no ho tenim. Una altra cosa que demanem és que el Codi Penal espanyol, amb el qual doncs es regin també eh, d'alguna forma si un còdic penal que no sigui com ara que és un brindis al sol amb articles que difícilment es tradueixen en condenes penals. No? La vulnerabilidad, el asilo político o la disforia de género y el reparto de recursos contra la LGTB-fobia en todo el país son algunas de las demandas que también hace el informe creiem que a nivell del territori no hi ha la suficient proporcionalitat dels recursos que hi ha a Barcelona a la, al resta, doncs a, a Terres de l'Ebre, Catalunya Central, a Girona, el col·lectiu LGTBI no té eh, el suport institucional que hauria de tindre doncs, el gau i la lesbiana que viu a Barcelona.